Run, run. minu esimene mälestus Põhjamaadest on Soomest, kuna minu isa töötas ERSO-s eh, sümfooniaorkestris ja ema ooperikooris, siis meil perekonnal oli väga head tuttavad Soomes ja me läksime külla mm, Tamperesse eh, meie perekonna tuttavatele ja siis noh, loomulikult eh, nõukogude lapsena siis need mälestused olid ikkagi seotud ka sellega, et Ehm, hommikusöögilauas oli palju jogurtit ja banaani ja cornflakes'e ja siis erinevat sorti põdraliha. kui mul oleks võimalus koht vahetada kellegiga Põhjamaadest, ohoo, neid oleks väga palju variante. ma, ma, ma võiks väga tahta olla näiteks äh, laulukirjutaja Rootsist, mitte kuskil mujal äh, Euroopas, isegi ka Ameerikas ei ole see laulu kirjutamise business äh, või valdkond nii hästi arenenud või siis ma võiks tahta olla näiteks hoopis äh, noor disainer Taanis, äh, teades, milline väga hea struktuur on seal noorte talentide mm, toetamiseks, äh, noh, olgu need siis muusikud või noored disainerid või üldse loovinimesed, et noor disain on seal väga nähtav Põhjamaad on tegelikult olnud Tallinn Music Weeki loomises väga suur äh, roll, et äh, me oleme esiteks õppinud väga tugevalt Põhjamaade muusika ekspordi äh, strateegiate pealt. see saab muidugi kõik aina rohkem, rohkem teha, et soomlastega me ütleme, me oleme juba peaaegu nagu sellised noh, väga fifty-fifty kolleegid, et samamoodi Taanis me saame väga hästi, oleme läbi põimunud, aga noh, ütleme avastust ja töödel vajavad äh, Rootsi ja Norra ja me oleme kõik lõppkokkuvõttes individuaalselt ju väga väiksed riigid ja, ja tegelikult iga riigi edukus sõltubki sellest, kui hästi me oleme põimunud oma naabrite majandusstruktuuri, kui hästi me oleme nagu tunneme ennast kodus oma naabrite juures, kui palju meil on kontakte